Βεβαίως και χρειαζόμαστε επενδύσεις από το εξωτερικό. Αλλά χρειαζόμαστε επενδυτές, όχι πειρατές. Εσείς θέλετε να προσελκύσετε πειρατές που θα έρθουν όσο επιμένετε, που θα έρθουν βεβαίως. Καταγγέλλετε εδώ μέσα ξεπουλήματα, διαπλοκή, πειρατές. Εσείς θέλετε να προσελκύσετε πειρατές. Πειρατές. Πειρατές. Πειρατές. Πειρατές. Πειρατές. Πειρατές. my eye.